سيريكو روتو وموتو اختصار روتي بيتو وموتي بيتو اكيد يعني تشتروه من بره وخلاص سهل طبعا انتوا هتس... هتسالوني دلوقتي وتقولي طب روان هتعملي ايه بالسكين عندي تعبتين طب يا motivators و motivators نبقى كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا like subscribe و share عشان نشتري ونوصل ل 100000 subscriber على 2019 اشوفكم الفيديو الجاي